So, wir sind hier auf der IBA 2018 am Stand von äh, Bergara. Viele von euch haben ja mein Video von der äh, kleinen Bergara, von der BA13 schon gesehen. Ich kann das auch mal nochmal verlinken unten. Und nachdem ich die sehr, sehr liebe, ähm, soll die jetzt ein bisschen Zuwachs bekommen und zwar was Größeres. Und jetzt bin ich hier mit der Stephanie von äh, Bergara und wir gucken uns mal die neue B14 HMR an, beziehungsweise die diesjährige B14 HMR. Hallo Stephanie. Hallo. So, was ist neu dieses Jahr? Also neu bei der HLR haben wir dieses Jahr zwei Kaliber. Das ist einmal die 22 okay. und die 305 ist der Magnum. Also ja. das heißt, wir haben jetzt auch eine Long Action auf der HMR, was genau. uns ja noch gefehlt hat. Ja, absolut. Super. Ansonsten haben wir verstellbare Schaftbacke. Da hat es jetzt hier ein bisschen was geändert. Ja, wegen der Long Action, weil sonst der, habt habt ihr natürlich keinen Platz. Genau. genau. Einfach der Verschluss ein bisschen länger geworden ist. Aber das finde ich ganz, ganz lustig gelöst, wenn ich ehrlich bin. Das ist simpel, aber funktioniert. Ja, genau. ja. so. Dann haben wir ähm, genau hier die Long Action. Das sind noch verstellbare Schaftlinge, ne? Ah ja, genau. Ja, genau. Hier über die, über die Einsätze. Den Schaftdrücken kann man wunderbar verstellen, was ich immer brauche. Mir fehlt immer ein Zentimeter, deswegen habe ich überall so Schafttaschen drauf. Ja, genau. Ähm, geht, genau. Abzug, Magazine. Das sind äh, AICS-kompatibel, ah, e ne? Genau. Alles klar. sind jetzt äh, Round, also 5 Schuss. Okay. Und sind kompatibel mit äh, Currency International, MDT, okay. Macpol, also was es so, so AICS-kompatibel e gibt. Ah, Stellenwippelt, genau. Aber Single Row. Genau. Ja, ja, wunderbar. Passt, super. Genau, und dann der Lauf. Das, das ist, ein, ein 26 Zoll Lauf. Okay. Äh, an der Mündung hat er 19 mm. Okay. Also es ist eher Gewinde ist drauf? Jagdlich. Gewinde ist drauf, ja, genau. alles klar. Was war das, M15? Ähm, Oder 5,8? Äh, bin ich mir jetzt nicht sehen. 5,8 ist es nicht. Ja, okay. Muss mal checken. M15 Schauen wir mal. Genau. M15 ist es, weil ich habe da schon Dämpfer ja. für, so fertig aus. Ja, <laughs> ähm, ja, genau. Dann haben wir hier unten genau zwei Mounts für die, fürs äh, äh Zweibein. Ja, für Zweibein und für den äh, Führer, also für ja, Ja, ja, genau. Und dann haben auch noch diese Quick Detach. Ja, ne? ja. Die haben wir auf beiden Seiten, also hinten vorne ja. und auch auf der anderen Seite, je nachdem, wo man die Waffe tragen will. Alles klar. Abzug ist Direktabzug? Es ist ein Direktabzug. Ja. Abzug ist ja gut, das Ganze ist ja eine Remington 700 Footprint. Ja. Das heißt, der Abzug ist auch kompatibel. Ja. Wer also einen Matchabzug oder was drauf will, der kann natürlich dann auch sich ein Matchup zu kaufen. Ja, ein ja. Joule oder was auch immer. Ja, super. Alles klar. Und dann ähm, ist ja hier auch, das ist ja letztes Jahr schon gezeigt worden, dieses Chassis drin. Ne? Also genau, dieses, ich habe jetzt kein Chassis da. ja, auch, das können nein. wir uns vorstellen. Also das, quasi, das geht dann von hier hinten bis, bis genau. hier unten rein, ne? das Chassis. Genau, was halt natürlich nochmal extreme Absolut, Stabilität ja. und, äh, und, und, auch nicht besonders viel Gewicht aufträgt. Ist halt eine. Ist keine leichte Nein, Waffe. Nein, ist keine leichte Waffe, aber ist eine schöne, solide Geschichte. Ne? Das mal probieren kurz. Ja, wunderbar. Ja, man, man, man liegt hier halt wirklich schön auf dem, ganz entspannt auf der Hand auf. Ne? Ja, jetzt einmal. Ja, das schon klar, bei einem Kilo oder so ist ja, der dann. Ne? Aber also der weiter, ist, ist weiter runter, ist verstellbar, ist aber verstellbar? weiter runter geht der Abzug jetzt nicht. Okay, ne? okay. Das ist so das Minimum, was, er, was wir damit schaffen. Ja, alles klar. Also wer weniger will, muss dann halt den Abzug austauschen. Gut, aber dann kann man ja in den, in den Tuning-Bereich gehen. Ja, genau. Dann ist man ja, ne? Wenn genau. ich jetzt, und das ist äh, Dreistellungssicherung. Dreistellungssicherung. Ne? Ja. Aber kann man wunderbar ruhig bedienen. Super. Alles klar. Dann vielen Dank. Schöne Woche. Dann hoffen wir mal, dass du es mal wirklich ausprobierst. Ja, das muss, wir müssen mal, wir müssen gleich nochmal reden. Alles klar. Ciao.